Ciao a tutti, lei è Anastasia e Anetta e oggi faremo Gianni petto, petto, petto. Oggi faremo i baci di Manna. Bravo, baci di Anna. Allora, dentro queste ciotoline ci sono tutti gli ingredienti per fare i bacetti. Ma dobbiamo unire insieme questi ingredienti. 100 g di farina, lo zucchero, il burro e la farina di nocciole. 100 g di farina di nocciole, 100 di zucchero e 100 di burro. Ok, tutti questi ingredienti insieme quindi il burro andrà alla fine perché sarà quello che riuscirà ad amalgamare gli ingredienti insieme ognuna di voi adesso prenderà un bicchiere o la ciotola ok e lo verserà dentro quella ciotola grande inizia Anastasia con la farina di nocciole tutto certo brava Adesso tocca a Vanessa. Vanessa, cosa vuoi mettere? La farina o lo zucchero? La, eh, fa lo la farina. No, il burro alla fine. Lo zucchero. Brava e io metto il burro. Ok. Se credi che non sia abbastanza me lo dici e te ne do ancora. Zucchero. Eh, sempre tarrine sono pronte, adesso le mettiamo in forno a 180 gradi. Bentornati nel video, adesso i biscotti sono pronti, dobbiamo mettere la nutella sopra i biscotti e chiuderla. Anastasia, Anastasia non la vedete perché si è addormentata. baci pronti per essere mangiati. Prendiamo questo. Mm, era un mangiato. Allora assaggiamo. Come sono? Buone. Si vede dalla faccia. Se il video vi è piaciuto, se volete che noi prepariamo altre ricette, scrivetelo qui sotto nei commenti. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. Oggi salutiamo tutti i nostri iscritti. Ciao!